sabe? Eso, nana. eh Isso não te fia nessa manhã, dobe. Minha vida, tu é bica gordo, é bica gordo. Sabe, na frente sangue na sua da. Passa. Ah, tu eh se meter. Hã? É, eh tu vai entrar aqui. Dá. Dá wi fe juga ko na ga jugo yi ah billahi wallahi ya ala che basa anya juga yang ndo ala che je je re mi juga la juga re jaga dugo na ne fa na wallahi ya ben ala wallahi ambolo bolo juga la mi ge ko ah. te ma ko ha onna eh ala ya ku wa ha ka je ga kana fara fara je u fara fara ko ko la eh lo ma kle lo ma jaga eh b'an to la min kɛ u nana ni eh segu u bɛ dumuni dɔ dilan ko laka laka u nana ni laka ye a n'a nɔnɔ f'an sigilen kɔnkera an yɛrɛ ma ala ye hɔrɔnmuso da k'i bonya k'i jaya oh. ka tila k'i se tobili la oh. kan, o furu kɔni ye un coup de a yɛrɛ de b'an bɛɛ sisan san b'a sɔrɔ dɔ y'a ta walayi walayi ah. <laughs> ko yɛrɛ ma dabali yɛrɛ baza an b'o la an yɛrɛ sigilen n'u bɛ sogo suma na galaka o b'a sɔrɔ nana n'o ye an bɛ k'o tu k'o tu k'o dun an b'o la fɛn dɔ bɛ ka ci can da sanu don ɛɛ cari n ka fɔ ne yɛrɛ y'a mɛn sanu don sanu mugu de bɛ kɛ sogo in sanfɛ sanu mugu de y'a foronto n'a a kɔ a kɔ a ye ale bɛ sanu mugu de funfun a sanfɛ basa sanu eso sana no bora dubai ayere afo over 3 meter oh, oh sanu mbudi bana sanu ne kule fako bala ma da family ya uye febe dama febe wallahi febe wallahi katla katia sura premium yo sanu abana ukara sasa nyagela oh eh ni fi sasidi oh nzita oh oh ne ne maame mi po mhm. eh, ẹ ko n yẹra tẹlẹ ne baliku t'o sẹ ti t'i sa i tɛ se ka taa sanu dumuni kɔni kɛ k'i bɛ t'o sanu bɔ kɛnɛkɛ kɔnɔ o ye tiɲɛni de ye o. ɛɛ parce que wari minnu b'a na cɛ ni sanu in nɔfɛ tɔ ko don koyi. po bɛ bɛɛ bolo bi maa si ma daba ka fɛn san ko po t'i bolo. ife senongo ene ke ano abako ka sora ka abo tani ne ba rukutu ke sese nga anga feng anga ke fenye o be de pa ne njuka ko ene la koi ife juka du ka tla ka sogo sanu madu no ka rambi ko ko ka sora a toka de sanu sanu sanu bo bwana tani ni tla le ba fo ni na ali busula dana na itita ka ali ne ka kona amake ya Na foun an de? A kem kou? A de a? Ou e mi? A wafi a kou kou sa? Medan a mik yi kon an? A ho? Degi a de?